Сбор прокатов автобуса. Вот видите, это граждане идут. Они идут с митинга. Граждане. Они проходят мимо. Они идут на фабрику. Кто куда. А вот эти вот, они сейчас погружаются в автобус. Пожалуй, хватит.